क्रोसिन या कॉम्बिफ्लाम की कुछ दवाएं एक्सपायरी हैं तो अब उनकी वापसी करनी है तो क्रेडिटर पार्टी को ये माल हम रिटर्न लौटाएंगे एंट्री कौन से बाउचर में पास करेंगे डेबिट नोट बाउचर में पास करेंगे कैसे होगी एंट्री आइए देखते हैं ठीक है अब दवाएं एक्सपायरी हैं तो एक्सपायरी दवाओं को वापस करना है तो सबसे पहले तो F10 प्रेस कर लीजिए और डेबिट नोट में अगर आप डायरेक्टली आना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F5 प्रेस कर सकते हैं आप डायरेक्टली डेबिट नोट बाउचर में आ जाएंगे अब ये आ गए अब ये मोदी फार्मा है इन्हीं को ये रिटर्न करना है एंटर प्रेस करता हूं एंटर प्रेस करता हूं यहां पर आते हैं और यहां पे मोदी फार्मा को रिटर्न करना है ये आ गए अब परचेज अकाउंट आ जाएगा ठीक है और फिर यहां पर क्या वापस वापस क्या करना है एक्सपायरी कौन सा था कॉम्बी फ्लेम वापिस करना है तो ये कॉम्बी फ्लेम है और यहाँ पे देख सकते हैं एक अप्रैल 2021 ये एक्सपायर हो चुका है तो कितने पैकेट थे 600 पैकेट तो 600 पैकेट ये पूरा का पूरा वापस कर रहा है ठीक है क्योंकि एक्सपायरी हो गया है तो ये एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहाँ पर आए और बाकी सीजीएसटी एस जो लगा था वो सब लगा होगा दीजिए यहाँ पे लगा दिया ये लगा दिया ठीक है एंटर प्रेस करके और यहाँ पर नरेशन में आप डाल सकते हैं द गुड्स हो गया कंट्रोल ए प्रेस कर लो और ये हो गया ठीक है अब ये रिटर्न हो गया तो 600 पैकेट हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था अब हमने 600 पैकेट वापस कर दिया तो क्या हमारे पास कॉम्बी फ्लेम बचेगा नहीं बचेगा कैसे आइए देखते हैं इन्वेंट्री की जांच कर लेते हैं इन्वेंट्री की जांच करने के लिए आपने क्या क्या रिटर्न किया है तो आप स्टॉक समरी में जाकर के और पूरी डिटेल देख सकते हैं इसके अलावा यहां पर आते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पर तो यहां पर आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री बुक मिल जाता है इन्वेंट्री बुक पे आओगे आएंगे आप और स्टॉक आइटम पे आएंगे तो यहां पर आपको डिटेल दिखाई पड़ जाएगी यहां पे देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है 600 क्वांटिटी माइनस में जा रही है इसका मतलब ये है कि इसे रिटर्न कर दिया गया है ठीक है और रिटर्न करने के बाद इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि आ, कितना रिटर्न किया गया ठीक है